ibrak bloga gwemumanyi owa extra digest mugoba nsonga era nga akola ne ku spark tv ali mabega wa mitayimbwa kivudde ku ki kirimu sheka umal omusomi weddua gwe mumanyi enansana ate era mulimu n'omwami gwe bayita god father newankubadde nga sheka umalu ayitidde mu god father buloko oyo n'akateeka ku facebook ye nga nenga akalenze yes sekyayemulugunya nti nasuula bizinesi ye nsaba allah ansonyiwe hmm. era allah ansaasire naye kati gwe yasobya ku mwanyoko ng'akuddako gwa kyekyasuula kampany eyo ah, mwana mulenzi ibrake ibrake mukasa mbusinga mumanyi ah, bloga oba gwe mwandiise nga youtube eh, ayina kyano ye bagiyita extra digest ngaera agamba mugoba nsonga ensonga eh, ki eh, emubeezezza emabega emitayimbwa Ah, mwana mulenzi ono babaddeko ne mabega interview gye bakola mwezi mwezi nga gumwawo ah, gye bakola ne bateeka ku mukutu gwabwe ah, baali ba youtube mwalimu sb4 mwalimu ne kakalaamu mwalimu ne saimo okosaako naye kennyininyini bayogera ku nsonga ezaali mu youtube industry oba oliawo n'ebintu ebikwataganira ddala ku babuloga ab'omu ggwanga uganda awano ah, we mwali ekigambo kyeyakomentinga oba kyeyayogerako nga alabiriza oba nga akaliriza omwami gwe mumanyi obulungi nga godfather ngaera godfather ono naye alinga vuloga ono ngaate yasinzira nnyo nnyo ku mukuto ogwa facebook godfather mumanyi ali mu bintu byamataka era nga byakutonda mataka yasoose nanyumya story ye nga we baali byamataka godfather nasaba mutwalayo kalango naba ngaateera tebaakwatagana bulungi mu mbeera eyo naawunzika ng'akoonye ku statement oba ku mbeera eyali ku godfather eyokuba nti bagamba yakwata muganda we oba mutowe amuddako yagenda maaso naaba nga amwebakako mu ngeri ey'okukakibwa oba mu ngeri ey'okukaka omukyalo oyo oba omuwala oyo so kino kyasudde godfather ne kimuggyako yenda akavidiyo akakoze ku tiktok ye n'akateekayo era ne kimulumiriza kwe kuwunzika nga ibrake mukasa agenze maaso naaba nga ateera amuggalira emabega w'emitayimbwa wabwe tufunye information eno ba informative afe abatukubidde ku ssimu zibadde saawa ndowooza nga around saawa nga munana kitundu saawa nga munana shapu munana kitundu ayo batukubidde ngaomwana mulenzi alimu mabega wa mitayimbwa era ngaono abadde aterekeddwa ku poliisi yekawempe njegala osooka owulirize akatambi kano kawulirize bulungi kanga kulekereko okawulirize osobole okuba nga nateera o oh. tegeera kiki ddala ekigenda mumaaso naye nga teweerabira abatuteekamu ssente aba biva organic nga bano basangibwa ku access building bakubire ku ssimu eri ku screen yaawe eri 0752602427 bajjanjaba endwadde omuli ausa pressure sukaali uh, ah, candida ebizimba ate nga ennyezjanjaba yaabwe ya habo ate ono ali ku nakyo omulungi nyonyi ddala omu ne bannaffe aba j events nga bano bakwata emikolo music video ng'oli muyimbi jangu batuukirire babe nga ate bakolera ekintu ekirungi bano no basangibwa kawempe era nga agenda mu maaso bakubire ku ssimu 0775 850658 wamu ne airtel 070 4108 054 bebanaffe abajja events nga bakafuluma okwata vidiyo awamu n'okugenda maaso okwata emikolo okuba ebifaananyi ku mikolo n'okulive streaming bingi nnyo ebyetaagisa ku vidiyo n'ebifaananyi babikola agenda maaso olaba akatambi kano ate era otegeere ensonga zino kwe ziva n'ensonga lwakiibula ali mabega wa mitayimbwa bulooka oyo n'akateeka ku facebook ye mm. nga eh, nenga kale nze yesi sekyayemulugunya nti nasuula bizinesi ye nsaba allah nsonyiwe hmm. era allah nsaasire naye kati gwe yasobya ku mwanyoko ng'akuddako gwa ki ekyasuula kampany eyo gwe nze ngaomuntu hmm. <laughs> mukasa wasuula kampani yange eya sitema mbuuza otya nogamba sesha mayanja atwala abantu okwetunda saddamu kutereera okakasa wallahi billahi byali biseera ki ebyo bannange muli okolera wano ku ubisi simanyi nabwolikyenenyeza wa mungu wanfiriza seera abaana bange babonaabona lwakuba gwe <laughs> fula wiki oba nali nakunyiza ki notuka nogamba omwana wange gwe nazaala sherin jukira yali mweru nnyo nnyo nnyo nnyo hmm. ngalinga omuzungu nogamba kuba malaya omu gwentunda yansulidde omwana <laughs> eh. oyagala kumalawo obulamu bw'abantu bameka okakkane yibulako zo onkubira amasimu emirundi mingi yibulake n'onvuma olwakuba mbu na postinga eyo vidiyo ya stesha era mu interview zokola ogamba munze na postinga video ya station yibulake onvumye kyotanvumire kiriyo yibulake wakuba sitesha kyokogamba oli musiraamu sitesha asiramuka ne bavumirira enyimba mu busiraamu sitesha n'akwata sente zonna zajje mu kuyimba n'azisa mu kakampani ebiseera ebyo ng'okutwala abaana ebweru kifuna kiralu nga byakajjaawo n'akola kampani etwala abantu ebweru yibulake wakuba sitesha n'owayiriza siteki anga bw'atunda abantu mu bwamalaaya bw'abatwala mu bisiyaga be babaggyamu ensigo alimba ssente taziggyamu ebyo atunda ensigo z'abaana yibulakke wakuba sitesha ne bamuggyako layisinsi sitesha looni ne zimuwamba sitesha n'atuuka n'okuba nga ewuwe waliyo abantu abasulayo sitesha teyetta nga buli lwatunuli ebyali badde ebyo bye sitesha ayagala kwetta yibulake n'okwata ku lidiya jazimini n'okuba lidiya jasmine ibulak lidiya jasmine yamala kugamba banne nti agenda committinga suicide gwe basitukiramu bakitwale sirias ne bakwetondesa ne baggoba ku tv ya ubc ibulak gweomu ku bantu era abatandikao okuba fiiki n'omuvuma obumpi n'omuvuma biki n'omuvuma okufunisa simanya uh, lidiya olubuto newewunya famire gye banaabeeramu n'obavuma obunaku obwavu biki Jibulake gwe muntu era eyasooka okukuba katongole omutongole mbu yakwata omwana mu bbaala obulamu bwa katongole ne mubumalawo naye n'afundikira ng'agenze ku kyeyo nga sitesha yibulake wabadde ne sayimo sayimo yakava ku kintu kyekimu okukola yintavyew nga basibakuseekawo malwa omusango mbu yakwata omuwala ewuwe era nga baagala kumalawo obulamu bwa umaru ne ŋŋamba umaru tozanyisa kintu nga bayutuba bakuyingidde babaako ebintu emabega kiteekemu amaanyi yibulako oyagala okumalawo obulamu bw'abantu bameka yibulako onkubidde essimu eza buli kika ate ng'okozesa nnamba yo yibulako enoonvuma The video jogamba jena timba. Ya stesha. Video najisanga ku TikTok. Nebo okebera video yeyo jena tekayo. Najija ku TikTok. Jibula kona angi debi ntu binji. Owe namba yangu wajija wa simanyi. Notuko gena mu media. Nopako bujulis. Muko ze sebi fana njibi angabulu wamu. Jibula kaba ntu wanji. Bazeba anku bidabanga mba ibula atugamba. Ibula atugamba. abantu bangi bookubidde ngo basaabatimba obuntu obwo ibulake oyagala kuyingiza abantu ettaka bameka okkakkane abantu bo babeererawo ku misaayi na bulamu bw'abantu ogenda kukkuta ddi gibulako kikakasa famire yeewaffe yasituse nejje ewuwo poliisi tegiyambye kooti tebayambye nga bwe wajereze kooti ne bajjawuwo ggwe gwobo bayamba bannyina ze bennina bonna baafumbirwa abaami baabe babatunuulira nga ddala balaba nabasobyako iburakke mu nsi munoonoonya ki ekituufu oba okweyongera ku mawulire gano oba ku nsonga eno okusinziira ku vidiyo n'oba ojiwuliza bulungi mwana mulenzi brake mukasa Eh, ye muntu gw'olabira ddala nga talina tabbu era nga talina nsobi n'emu gyeyakola kubanga yagezaako nnyo okwewala okwatuukiriza amannya g'omuntu ono gwe yali ategeeza oba gwe yali yagezaako okwogerako Uh, era nga oba otunulidde so story zino zezirelatinga infact nga kiteekeddwa okuba nga kituufu okusinziira kuba ne godfather naye yagenze maaso manya sorry ne mwana mulenzi rumbu yagenze maaso naye era nakipointingakera nakyogerako so ensonga eno tetwandibadde kugikuliriza nnyo nnyo oba olyawo naye nga nze ndabira ddala nti ibrake mukasa abadde tateekeddwa kubeera mabega bamitayimbwa okusinziira ku nsonga eno kubanga yeewaze nnyo okwatuukiriza amannya oba okwogera ku mannya ag'omuntu gw'ategeeza so oyinza okuba olyawo nga yali ategeeza muntu mulala naye ng'ate olwo n'akifuna mu ngeri endala so katusaba aveeyo kubanga si kirungi okubanga ebimabega bimitayimbwa addemu okubanga atambuza emirimu gye eh, nate era mukama abankuumire eh, kawempe mugimanyi bulungi so kyo nekinaaba kiguddeyo nja kuba mbategeeza nekinaaba kigenda maaso genda kuba mbategeeza